бир нерсе экинчи нерсеге салыштырмалуу тынч турганы менен башка нерселерге салыштырмалуу кыймылда болот мисалы жүрүп бараткан автомобилдеги отурган айдоочу автомобилдин корпусуна салыштырмалуу тынч отурса ал эми көчөдөгү адамдарга үйлөргө бактарга салыштырмалуу кыймылда болот ошондуктан кандайдыр бир нерсенин кыймылы жөнүндө сөз болгондо сөзсүз кыймыл кайсы нерсеге салыштырмалуу боло тургандыгын көрсөтүү керек нерсенин кыймылынан караганда кыймылды салыштыруу үчүн танданып алынган телону эсептөө телосу деп айтабыз